хорошая моя. Ты чешешь щечки. Да, об специальную игрушку не захотел. Да, вот зато об это очень удобно чесать. Конечно. Малого. <laughs> Чморюсь. Ну и как вот к нему подходить? Как его фотографировать? М? Идем. Нет, его фотографировать нельзя. Тут съемка видео запрещена. Камеру вырубай. Ты эмоциональное животное. Ты сразу подходишь. Да, да,